Lakini kama ilikuwa ni kiki kweli, basi anatumia akili nyingi sana katika kuishi. Unamaanisha? Kama ilikuwa ni kiki kweli, anatumia akili nyingi katika kuishi, kwa vile mimi nilikuwa najua sio kiki na ni ndoa yeah. Lakini kama yeye alifunga ndoa aya, na kwa malengo au akiwa na plani za kuifanya ndoa kuwa kama kiki aa, basi Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, hatimaye tumebahatika kuwa naye.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 wanaofuatilia Tiki TV muda huu waliokuwa na hamu ya kusikia kutoka kwako IZ wanatamani kujua au kupata majibu ya maswali ambayo yapo katika vichwa vyao. Ni baada ya lile tukio ambalo wewe ulidai kuwa ulimfumania aliyekuwa mkeo Bi Juliet, kwa mujibu wa maelezo yako, naye pia kuibuka na kutuambia ile ilikuwa ni kiki. Hiyo kiki ilikuchukua muda gani kuiplani Ah, ungemuuliza yeye sasa. Yeye ndo alisema ilikuwa ni kiki. Mm. Kwa hiyo ndo e, alichukua muda gani kuiplan kwa sababu mimi najua ilikuwa sio kiki. Mm. Eh. Lakini kama ilikuwa ni kiki kweli basi anatumia akili nyingi sana katika kuishi. Unamaanisha? Kama ilikuwa ni kiki kweli mm. anatumia akili nyingi katika kuishi kwa vile mimi nilikuwa najua sio kiki na ni ndoa. Mm. Yeah. Lakini kama yeye alifunga ndoa, aya, na kwa malengo au akiwa na plani za kuifanya ndoa kuwa kama kiki, aa, ah, basi niseme ana akili nyingi kuliko hata mimi. Ili, ili tukio la ndoa kuliplani na kila kitu mpaka ndoa ikafanyika ikapita, ili kuchukua muda gani kuamua wewe kuingia katika ndoa? Usiseme ili tukio la ndoa kuliplani. Tukio la ndoa watu hawaplani, watu wanakaa chini, wanafanya maamuzi ya kuoana wanafuata taratibu zote, ndoa inafungwa, wanaoana. ya kwa hiyo usiniambie eti niliplani, mimi sijatengeneza bro. Eh, ndo maana namshangaa kama yeye anasema ni kiki. ndo maana nikasema basi ana akili nyingi kwa sababu plani yake ilitiki. ya lakini mimi najua ilikuwa ni ndoa na yule ni mke wangu. Eh, watu wanakaa wanafuata taratibu zote, wanaamua kuoana, wanakaa wanafuata taratibu. Taratibu ya kwanza ambayo kama IZ, kama kichwa cha familia, kama muoaji, ambayo uliichukua kabla ya kuingia kwenye ndoa ilikuwa taratibu ipi? Nikikubali, nilikubaliana na mke wangu kwamba tumeishi mwaka mmoja na nusu tukiwa tunafanya zinaa. Sasa imefikia wakati lazima tufunge ndoa e, tuache kuzini. Kwa hatua ya kwanza ilikuwa ni makubaliano yangu mimi na aliyekuwa mke wangu Juliet ya kufunga ndoa, ndo mambo mengine yakafata. Baada ya kukubaliana, taratibu ipi ambayo ilifuata? Uh, baada ya kukubaliana, taratibu iliyofuata uh, niliongea na, na wazazi wangu eh, mambo yakaenda ndivyo sivyo, mambo yalivyoenda ndivyo sivyo, ikabidi hilo swala ah, alinihusu mimi kama mimi, kutokana kwamba na wenyewe walijitoa. Umeona? Ah, nikafanya mpango ama utaratibu wa kupata mshenga, kamtafuta mshenga nikampata. Ah, basi mshenga ndo akafanya taratibu zote ambazo zinamhusu yeye. Mshenga huyo hatujamuona wala kumsikia popote. Uh, kwa mara ya kwanza mshenga, yani baada ya tukio nilimpigia sana simu mshenga lakini sikufanikiwa kumpata umona na mimi tayari nilikuwa nishakuwa na hasira kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wananipigia paka simu, walishuhudia tukio, umeona. Basi mimi nikaamua moja kwa moja yani, niongee ukweli, na niliongea ukweli vile kwa ajili ya kumpima hata mke wangu mwenyewe. Je, anaweza akaja kuniomba msamaha? Lakini hakufanya hivyo, means kwamba alikuwa ni mtu mbaya kwangu muda wote alikuwa anasubiri niteleze hata aweze kuniua. Unaona vizuri? Kwa mwisho wa siku baadaye nilivyoongea kwenye kwenye kwenye media umeona mambo yakaenda viral sana, mambo yalivyoenda viral sana. Ah, mshenga alinipigia simu mwenyewe akaniuliza, dogo, mbona unaona moja mbili tatu? Nikamwambia ndio, nilikutafuta kwenye simu lakini sikukupata. Umeona, nisamee kwa sababu mshenga ni mtu ambaye namheshimu sana kwa sababu ndo kila kitu kwenye ndoa yangu, ndo alifanikisha paka swala la ndoa likakamilika, kwa sababu hata kipindi namtuma kule kwa kina Juliet, kutokana na swala la miaka nilikuwa na wasiwasi sana bro, nikajua kabisa kwa umri wa mke wangu na umri wangu labda kwa wanaweza kapinga lakini alienda kule Lindi akajitahidi, mwisho wa siku akaja na majibu mazuri. Kwa namheshimu sana Mshenga. Lakini Mshenga alivyonipigia simu nikawa nimemwambia ukweli, umeona na akawa anajitahidi kufanya jitihada zote na nyingi na kubwa za kuhakikisha mimi na aliyekuwa mke wangu Bi Juliet kukaa pamoja na kujadili, umeona, na kupata mwafaka. Lakini bro, hata mimi pia nikawa naona kwamba hata nikikaa na Juliet <laughs> tutaongea nini, kwa sababu nishamfumania mara ya kwanza, nikasamehe, ndio hivyo mara ya pili na message tena message inasema yani, yani ni mwanaume ambaye alikuwa anamshukuru kwa mapenzi matamu bro nikasamee mara tatu ndio hivyo sasa ndaka naye chini nitaongea naye nini sasa ina maana kila siku tutakuwa tunafumaniana tunasameana hakuna maisha hivyo na mimi nilikuwa nimemfanya yule mke wangu kuwa ni wa kifo sio naelewa vizuri bro na nilikuwa nimejitoa mwanga kwenye mapenzi yangu na mke wangu kwa nika nikafikia nika nikamwambia mshenga yani hata tukikaa pamoja tutaongea nini tuweze kuelewana, hakuna. Lakini Mshenga ni mtu ambaye kila siku na hisi hata leo anatamani tukae pamoja asuluhishe hili swala yeah. Tume, tumesikia mengi mm. Watu wengi binafsi mimi yeah. Pamoja na kwamba wewe unasema kwamba itakuwa alitumia akili nyingi wewe ukijua kwamba ndoa ile ni ya kweli, yeye akijua ni kiki kwa mujibu wa maelezo yako, mimi nikiwa sijui lolote. Ulitumia vigezo gani kuwapata wasimamizi wa ndoa yako? Uh, cha kwanza unajua bro, mimi ni mtu ambaye napenda kufuata utaratibu sana. Umeona, katika kutafuta mashahidi wa ndoa, wasimamizi wa ndoa wale, cha kwanza lazima ujue msimamizi wa ndoa anatakiwa na vigezo vipi. Cha kwanza lazima awe na yeye ana ndoa, si ndio hivyo? ana ndoa, ana vitu vya ndoa. Hicho ni kigezo cha kwanza na kikubwa zaidi. Kwa wale ma, wasimamizi wetu walikuwa na mawasiliano na Bi Juliet muda mrefu sana, si ndio hivyo? Lakini tulipokuwa tunapanga taratibu za nini na nini, mambo atakavyokuwa, nilimuuliza Bi Juliet kwamba hawa ni wanandoa kweli? Akaniambia ndio, wana vitu vya ndoa kweli? Ndio. Nikamwambia basi hicho ni kigezo kikubwa cha wenyewe kuja kusimamia ndoa yetu. Unaona vizuri? Kwa hiyo wale wasimamizi ni wanandoa kweli na walifaa kusimamia ndoa yetu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu brother, brother, brother Kevin. A ah, TV yenu ni TV ambayo iko makini sana kwa sababu niliona interview fulani hivi mlifanya, si ndio hivyo? Sio mlitumia akili gani au mlitumia mbinu gani, wakaja na vitambulisho vyao vya ndoa, si ndio hivyo? Na waka... vitambulisho vyetu. eh, vyeti vyeti vya ndoa umeona, na wakathibitisha wenyewe ni wanandoa kweli, na wakaonyesha vyeti vyao vya ndoa, si ndio hivyo? Ndo hapo sasa ukitaka kupima akili ya, ya, ya, ya mke wangu anayesema kwamba ile ndoa ilikuwa ni kiki, umeona, unajiuliza kitu kimoja kwamba mchungaji alikili ni mchungaji wa kweli, si ndio hivyo? Wasimamizi wa ndoa yetu walikuwa ni wasimamizi wa kweli. Tena hawa wasimamizi, au sio? Kama ulifuatilia, mwanaume ni mdogo sana kuliko mwanamke. Mwanamke ni mkubwa sana, mwanaume ni mdogo, na kwetu ilikuwa hivyo hivyo. Mimi mdogo sana na mwanamke wangu ambaye ni Bi Juliet ni mkubwa sana. Umeona vizuri bro? Asa kama wenyewe walikuwa simamizi wa kweli, mchungaji wa kweli, na wenyewe wako kama sisi yani tunafanana uongo kwamba huku mwanaume mdogo mwanaume mwanamke mkubwa na kule hivyo hivyo unasemaje ndoa ilikuwa ni ya uongo bro watanzania ni watu wenye akili timamu wanajua ukweli na uongo, wanajua hivi ni vitu vya kupanga na hivi sio vya kupanga. Sio unaelewa vizuri bro, hakuna kiki kwenye ndoa. Haya, twende kwenye upande hata hawa wasanii anasema mambo ya kiki, sijui nani msanii. Diamond kafanya kiki nyingi sana bro, ni kweli? Hivi ushao kuona amefanya kiki ya, ya kufunga ndoa? Lile ni jambo zito bro, ni jambo la kiserikali na ni jambo la kiumungu pia. Sio, unanielewa vizuri bro? na ndio maana vile vyeti vya ndoa au sio vina namba na vina vina vina nini vina vina vina vina, vina nini ah wanaitaga nini kuna nembo ya kiserikali iko pale wanaitaga nini umeona ni jambo kubwa sana bro kwa hiyo huwezi kuleta kiki kwenye ndoa ila kama yeye alikuwa anafunga ndoa na mimi ili apate umaarufu na afahamike sana na ndio maana nilikuwa naona waandishi wa habari wengi sikujua naweza nikasema kwamba niliingia kwenye mtego bila kujua, lakini mimi najua ndoa ya kweli na yule pale ni mke wangu, umeona, kwa vigezo vyote. Wasimamizi wako umewahi kugombana nao? Uh, wasimamizi wangu mimi sijawahi kugombana nao. Kwa nini wao pia wamesimama upande wake, wewe ukiwa unasema ndoa ni ya kweli? Bro, nilivyotoka ku, kuongea ukweli, au sio? Kama nimeachana na mke wangu na na, na, na nikatoa na sababu za kuachana naye, si ndio hivyo? Japokuwa kuna vitu vingi sana vilikuwa vinaendelea, mimi nilikuwa siongee, lakini vile vitu vitatu nilivyoongea mke wangu vilimchafua sana, umeona, kwa sababu kila mtu asilimia kubwa ya jamii watu wake wa kibiashara nini, umeona, walimkata kwaona huyu mbona dogo amejitahidi kumpenda, dogo amejitahidi amejitahidi kuonyesha upendo mkubwa, amegombana mpaka na ndugu zake, haelewani na mama yake na baba yake, lakini mwisho wa siku umeona huyu amekuja kumfanyia hivi kwa nini wengi wakajitoa kwa hiyo yeye akakaa akafikiria nitajisafisha vipi umeona ndo akauni aka, aka uongo kusema kwamba ile ndoa ilikuwa ni kiki kwa sababu anaona kabisa ndoa yetu ilipata umaarufu mkubwa, si ndio hivyo? Mimi nikiwa niko na umri mdogo, yeye akiwa na umri mkubwa, kwa akaona kabisa nikisema ilikuwa ni kiki, kila mtu ataamini ilikuwa ni kiki, na mimi nitakuwa nimejisafisha kihivyo, umeona? Na kwa upande mwingine takuwa nimemchafua yule ambaye amesema amesema ame, ame, kwamba alinifumania na nini na nini, umeona, kwa sababu yule ataonekana muongo. Lakini Watanzania wana akili bro, Watanzania sio wajinga na Watanzania hawapendi uongo kama anavyosema yeye kwenye interview zake kwamba Watanzania washazoea uongo. Watanzania hawapendi uongo, Watanzania wanapenda vitu vilivyonyoka, na ndio maana unaona kwa asilimia kubwa, umeona, wanasapoti upande ambao wanahisi uko sawa, yeah. Uliwahi kuwa na, na tatizo lolote na wasimamizi wako? Ah, sijawahi kuwa na tatizo lolote na wenyewe. Unahisi kitu gani kimewafanya wasisimame na wewe na wao wanasema ile ni kiki, wewe unasema sio kiki? Ah, cha kwanza wale wasimamizi wana ukaribu mkubwa, ni marafiki sana. Hata Juliet kwenye interview ashaongea yule mama ni rafiki yake mkubwa mno, si ndio hivyo? Alafu sishangae kutokana kwamba ina maana yule mwanamke aliwaita akawapanga, jamani, limetokea moja mbili tatu, na hizi ashaenda akaongea kwenye vyombo vya habari kwamba ni moja mbili tatu, na kiukweli kwa taswira jinsi ilivyo nimechafuliwa, si ndio hivyo? Kwa nahitaji kujisafisha, kwa naomba msimame na mimi. Kwa usitegemee wale <laughs> wangekuja kusimama na mimi ambao wamenijua tu kwenye ndoa, unaona vizuri, wakati kusimama na mtu ambao wako naye muda mrefu, haiwezekani. Alafu kitu kingine bro, Mi kwa bahati mbaya au niseme bahati nzuri, mimi sina, sina chochote kile, au sio? Ina maana ukweli wangu ndo unanisaidia, ukweli wangu ndo unafanya jamii isimame na mimi ila mm, na aliyekuwa mke wangu Bi Juliet kidogo mashallah, au sio? Kwa ana uwezo wa kutumia ushawishi wa aina yoyote ile, ili mradi tu yeye ajisafishe. Lakini nashukuru sana Watanzania, ni watu ambao wanapenda mambo yaliyonyoka na ukweli. Vipi kuhusu mchungaji? Mchungaji kwanza yule ulimfahamu kwa mara ya kwanza kabla ya kufungisha ndoa yenu, ulimfahamu vipi? Wapi? Na ilikuwaje? Ah, yule alikuwa ni mchungaji wetu kabisa, umeona? Alikuwa ni mchungaji wetu kabisa ambaye tunasali kwenye kanisa lake, umeona? Kwa swala la ndoa, tulivyoamua kupanga swala la ndoa, tungeenda kwa nani bro? Lazima tuende kwa mchungaji wetu ambaye tunasali kwenye kanisa lake yeah. baada ya kuamua kupanga swala la ndoa na kila kitu na ndoa ikafanyika, maisha yakaendelea, ukaja ukasema kwamba baada ya tukio la fumanizi kwamba ulimtafuta mchungaji, unakumbuka? Ya, Baada ya kumtafuta ilikuwaje? ah, baada ya kumtafuta mchungaji, mchungaji kwanza ali ali alilaani, umeona? kwa nini nyewe mmegombana afu mmekimbilia kwenda kwenye vyombo vya habari? mimi naongea ukweli tu. Umeona? Siwezi kujipendelea mimi kwamba ti a ah, a ah, naongea ukweli. Mchungaji alilani. Umeona? Swala la sisi kuja kuongea kupeka maisha yetu kwenye nini? Kwenye vyombo vya habari. Kwa nini? Umeona? Mchungaji akaniambia sasa unategemea mimi kwa haraka haraka naweza nikaenda kwenye vyombo vya habari nikakaa nikaongea kwamba ai ah, ndoa ilikuwa hivi na hivi na hivi. Mimi ni mtumishi, mimi ni mimi ni mchunga kondoo wa Bwana mi ni mtu ambaye naheshimika, mi ni mtu ambaye niko kwenye uongozi mkubwa, nikapewa kanisa hili niliongoze. kwao usitegemee mimi ndatoka tafanya ti moja mbili tatu, hapana. kwao mimi cha kufanya ndaf, ndafanya taratibu zote za kanisa na za maandiko zinavyosema katika kusuluhisha swala hili, ama kama kuna jambo lolote ambalo linatakiwa lifanyike, mimi ndafuata taratibu za kanisa na za Biblia. Ndio kitu mchungaji alichoniambia hicho. Mchungaji alipata taarifa kabla ya kufungwa ndoa hiyo, muda gani kabla? Ah, mchungaji alipata taarifa miezi minne nyuma. Mafundisho ya ndoa mlihudhuria kwa muda gani? Ah, mafundisho ya ndoa tulihudhuria kwa muda wa siku ishirini na mbili. Ndio ambavyo inavyokuwa? Yeah baada ya kuhudhuria mafundisho ya ndoa, ndoa ikafanyika. Mwisho wa siku yakatokea yaliyotokea, ukamjulisha mchungaji na umesema alilaani tukio lile. Baada ya kulaani tukio hilo la wewe kuenda kwenye mitandao na kupeleka maisha yenu binafsi kwenye mitandao, nini ambacho kilifuata baina yako wewe mchungaji pamoja na huyo Bi Juliet? Ah, kilichofuata kama uli, uli, uli, uli, uli, uli, unafuatilia sana lisakata bro, ni kwamba baada ya mimi kuongea vile, si ndio hivyo uh, na nikawasiliana na mchungaji, mchungaji alilani na akani akaniambia sitaki kuona ukiongea, umeona, kaa kimya, tufuate taratibu za kanisa na za Biblia, umeona vizuri. Ndio maana ukaona mimi aliyekuwa mke wangu Juliet alikuwa anazunguka sana kwenye vyombo vya habari, anaongea sometimes, ananipigia simu nile nikaongea, lakini mimi nikasimama na mchungaji wangu alivyoniambia kwamba usiongee chochote eh, usiongee chochote, umeona. Mwisho wa siku nikaa kimya, ila leo nimekuja kuongea. Mchungaji wako huyo anafahamu kwamba ndoa ilikuwa ni kiki? Mchungaji anaona ah, ah, ah, atamuuliza Juliet vizuri, kwa sababu Juliet ndio anasema ndoa ilikuwa ni kiki na mchungaji alikuja kufungisha ndoa. Bro, mchungaji si mchungaji wa kweli ndo alifungisha ndoa hiyo, iko wazi. Umeona sasa mchungaji wa kweli anaweza kaja akafungisha ndoa ya kiki. Kama ingekuwa ndoa ya kiki, si ungeona wasanii pale? Ningechukua hata mchungaji, ningekuchukua hata Kevin Shani, nikakwambia vaa suit, chukua Biblia njoo ufungishe ndoa, uongo. Eh, mashahidi nisingechukua wa kweli, ningechukua wa mtaani. Jamani, njooni mfungishe ndoa. Umeona? Lakini paka unaona mashahidi ni wa kweli na wameonyesha vyeti vya ndoa na mchungaji ni wa kweli. Basi hiyo ndoa ni ya kweli. Na mchungaji alikuja kufungisha ndoa, anajua ndoa ya kweli. Inasemekana baada ya kufungisha akagundua ni kiki. Una taarifa hizo? Mm. Labda wewe alikwambia hivyo, tumuulize vizuri. Umeona, tumuulize vizuri kwa sababu navyofikiri mimi utaratibu za wa ndoa za Kikristo unajulikana, si ndio hivyo? Prosesi zote. Bro, ndoa za Kiislamu na ndoa za Kikristo zina utofauti sana. Ndoa ya Kiislamu kwa mfano, lakini si ndio hivyo? Mimi naweza nikakufumania na mtoto wangu nikamwita shehe hapo hapo kafunga nini ndoa. Umeona vizuri? Ukatoa hata mahali ya, ya, ya, ya msaafu ukafunga ndoa. Lakini ndoa za Kikristo zina process ndefu. Kanisa liwatambue, si ndio hivyo? Liwachunguze, liwajue. Umeona? Mtangaze uchumba, mvishane pete, mtangaze ndoa, mpite kwenye mafundisho. Unaona vizuri bro? Mkishapita kwenye mafundisho, mwe mna, mna miezi mitatu. Unaona vizuri? kama sio miezi mitatu, miezi miwili ya nini? Ya pingamizi, kwamba kuna mtu atajitokeza kuweka pingamizi na mwisho wa siku ile siku ya kufunga ndoa tena inatangazwa pingamizi tena kama kuna mtu atajitokeza pale. Kwa ndoa ya Kikristo ina process. Huwezi kuwa mkurupusha mchungaji eti atoke kwake leo aje kufungisha ndoa, haiwezekani. Ndio maana nilivyokuwa nasikia yale maneno yanaendelea kwamba mchungaji tulienda kumuita siku ya harusi, ndo akaja kufungisha ndoa. Alikuja anajua ni ya kweli, baadaye akajua ni kiki. Kwa mtu mwenye akili anacheka afu anatikisa kichwa, kwa sababu kuna mtu akiwa anaongea ana, ana, uongo hajitaji hata kuutengeneza uongo ufanane hata na ukweli hata kidogo. Yani anaongea tu uongo, anaamini Watanzania ni wajinga, na mimi ninavyojua mimi Watanzania sasa hivi sio hata sasa hivi, tokea zamani wana akili timamu. Vitu vya kijinga wanajua hivi ni vitu vya kijinga, na vitu sahihi wanajua hivi ni vitu sahihi bro. Taratibu zote hizo zilifuatwa za kila kitu, mafundisho, kila kitu mpaka muda wa pingamizi na kila kitu ndo kutangazwa kanisani. Yeah, zilifuatwa. Alafu baada ya hapo ndo ikaenda kufungiwa wapi? Ah, ndo ikafungiwa kanisani. Pale ni kanisani? Yeah. Kweli? Bro, sikia nikwambia kitu kimoja. Oh, unajua makanisa ya Dar es Salaam kuna makanisa mitaani mengi, mengi sana. Umeona? kuna makanisa mpaka kuna sehemu ukipita kuna makanisa turubali hivi. Mm. Eh, kuna makanisa unakuta ni kanisa watu wanasalia sebleni kwa mchungaji. Mm. Umeona vizuri? Kwa watu wa mikoani unaweza kashangaa kutokana na mikoani washazoea makanisa ni yale majengo makubwa lakini huku makanisa ni madogo madogo ni mengi sana kuliko hata makubwa. Mm. Yeah. Aliyoyaongea mchungaji mm. baada ya kutafutwa na chombo fulani cha habari. Yeah. uliyesikia ah, niliyasikia afu nikawa nashangaa. Umeona? Kwa sababu ule mchungaji alikuwa anaongea kwenye chombo kile cha habari, kwanza vitu alivyokuwa anaviongea sio vitu vya kiutumishi, sio vitu vya kiuchungaji. Umeona vizuri? Mchungaji hawezi kusema kwamba eti ah, mimi nilikuja kufunga kufungisha ndoa nikijua ni ya kweli, kumbe ni ya uongo. Ah, mimi ile siku nilikuwa sina taarifa ile siku ya ndoa ndo niliitwa nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, eh, mchungaji wa mchungaji wa kweli hawezi kuongea kitu cha namna hiyo. Eh, kwa unajua kabisa wewe ni mchungaji ambaye alipangwa. Na mimi nilivyosikia mara kwanza nilishtuka nikasema, hmm, mbona huyu mchungaji ametoka kuongea naye akanishauri kabisa kwamba usiongee chochote kile, kaa kimya, tufuate taratibu za kanisa na za Biblia, si ndio hivyo? Kwa nini tena huyu mchungaji amekuja kuongea hivi? Mimi nikampigia simu mchungaji. Nikamwambia mchungaji, mbona nasikia kumepigwa simu mmeongea vitu vya eh, moja mbili, mm, mchungaji akakataa na akashangaa. Mwana, Kwa hiyo kuna watu wanapangwa kwa ajili ya kumsafisha aliyekuwa mke wangu. Nami nataka nimwambie tu da ya kujisafisha. Umeona? Ingekuwa ni kwenye siasa tungesema jiuzuru naombe msamaha, ndio hivyo. Lakini da ya kumsafisha sio kumchafua mwenzako na kuongea uongo na kuamini kama Watanzania ni wajinga, nikiwaambia hivi wataamini. Da ya kujisafisha ni kuongea ukweli. Jamani, niliteleza na haya kwenye ndoa yanatokea sana sema tu mimi mume wangu kanishika kani, kani, kani na sikuwa na stara kwa naomba anisamee mume wangu na Watanzania mnisamee, kwa sababu tumekuwa role model wa Watanzania wengi bro, si ndio hivyo? Kuna watu ambao wanafunga wanakaa na wapenzi wao wamepishana umri kisirisiri, baada ya sisi walijiweka walijiweka wazi, unaona vizuri bro. Kwa angeomba samahani, na mimi ni mtu wa kusamehe bro, mimi nimekulia mission, ni mtu wa kusamehe, najua thamani ya msamaha hata kimaandiko ya Biblia yetu. Ndio maana Yesu alikufa, alikubali kufa kwa ajili sisi tupate ondoleo la nini? La dhambi. Kwa neno msamaha na thamani kubwa sana. Yesu alilifia msalabani pale. Kwa mimi ni nani sisamee? Lakini hakufanya utaratibu huo. Cheti cha ndoa kwa mujibu wa maelezo yako ulisema kimechomwa moto. Cheti cha ndoa kwani huwa kinakuwa kimoja? Ah, uoga mwanamke anakuwa na cha kwake na mwanaume na cha kwake mm Kilichochoma moto kilikuwa cha nani? Ah, kwa taarifa nilizozipata kilikuwa cha kwa sababu kuna baadhi ya vitu vyangu, nguo na vitu vidogo vidogo vilibaki kule. Kwa hiyo alikusanya vitu vyangu vyote akavi akavichoma moto. Yeah. Kama cheti kimechomwa moto, mchungaji ambaye unasema alifungisha ndoa, unadai kuwa ni mchungaji wa kweli. Kwenye wasimamizi sina shida, nimeona cheti chao cha ndoa. Kama ni mchungaji wa kweli na unadai kwamba ile ndoa ilifungwa pale ni kanisani. Sasa je, cheti chako kama kimepotea, si una uwezo wa kwenda kuomba ukapata cheti kingine ukiwa na, na kumbukumbu kwamba ulifunga ndoa katika kanisa fulani, ukapata cheti kingine, kiko wapi cheti cha ndoa cha sasa, ili kuweza kutuaminisha sisi kwamba ile ndoa kweli ni ndoa ya kweli na kuwaaminisha Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania wanaokutazama muda huu. Nikwambie kitu bro, kwanza ule mchungaji ni wa kweli, hata Juliet Aishaki imani. Eh, nimesikia jinsi utaratibu umetumia katika kuuliza swali lako, ni kama vile una imani mchungaji wa kweli, hata Juliet mwenyewe ashakubali. Alafu kuhusiana na cheti cha ndoa bro, usitegemee kila eh, kila kila sehemu kuna taratibu zake, si ndio hivyo? Yeah. Bahati mbaya jambo letu limekuwa kubwa sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Hivyo basi usitegemee kitu kinacho wanachokitaka watu kwamba njoo na cheti cha ndoa, kwamba mimi naweza nikaenda tu kanisani nikamwambia mchungaji, naomba cheti cha ndoa nikaonyesha Watanzania waamini kama ndoa ni ya kweli. Hapana, kuna utaratibu ya, na mimi naheshimu misingi ya kanisa na misingi ya, ya mchungaji, kwa sababu mchungaji ni mwakilishi wa Mungu kwetu sisi. Tunapata ujumbe wa Mungu kupitia mchungaji, kwa anachokiongea mchungaji mimi inabidi nikiheshimu na kukifata. Umeelewa vizuri? Kwa mchungaji ananiambia hivi, tulia, tunafa, tunaf, tunafanya taratibu za kikanisa na za kibiblia. Umeona vizuri? Kila kitu kitakaa sawa. Na mimi ndo maana niliamua kukaa kimya ikawa siongee sehemu yoyote, nasubiri taratibu zifuatwe, maisha mengine yaendelee. Taratibu zikifuatwa, nini ambacho kitatokea? Taratibu zikifuatwa, itabidi nisikilize kwanza kanisa linasemaje. Yeah. Na mpaka hivi sasa baada ya yote hayo kutokea, umewahi kuwasiliana na huyo Bi Juliet? Sijai kuwasiliana naye isipokuwa nimekuwa niki kwa sababu watu wengi wakiangalia wakiona interview interview anazozifanya ambao wananifahamu wananipigia simu, ah, mbona unawasiliana na Bi Juliet? Mimi kusema na ukweli bro, sijai kuongea na Bi Juliet hata siku moja. Huwa namuona mtandaoni kama wewe unavyomuona akifanya interview mara vizuri, lakini cha kushangaza amekuwa anaongea kauli nyingi ambazo si za kweli, na pia amekuwa akithibitisha mimi na yeye tunawasiliana. Kama mimi na yeye tunawasiliana, sasa kwenye vyombo vya habari anaenda kufanya nini? Si mimi na yeye tunawasiliana kwa hiyo anaenda kwenye vyombo vya habari kuongea. Alafu katika kitu ambacho ningependa ni, ni mshauri aliyekuwa mke wangu. Mimi namheshimu sana kama mke wangu. Nilifunga naye ndoa kanisani, si ndio hivyo? Kwa mimi nisingependa yani tutoke kwenye vyombo vya habari tuanze kuongea, sijui mke wangu hivi na hivi, huyu mume wangu hivi na hivi. Hey, eh, eh. hey. Ah, ah, sio mambo mazuri bro. Umeona, yeye ni mtu mzima, lazima atumie akili za kiutu uzima au sio? Asi, asipende sana mambo ya interview interview kwenda kuongelea, au ndo maana anasema ndoa ilikuwa ni hakiki, kwamba ameamua sasa aendelee kutafuta umaarufu labda kupitia hili jambo. Atulie, kwa sababu siku zote mimi naamini kwamba ukweli huwa unaishi milele na unadumu pia milele, ila uongo huwa una mipaka kwa asitumie nguvu nyingi sana katika kuwashawishi Watanzania wa, wa, wa yeye yuko sahihi kwa kuongea paka mambo ya uongo. Hapana. Yeye atulie. Ukweli utafahamika. Mbona mimi nimetulia? Mimi naamini yule ni mke wangu, nilifunga naye ndoa. Mchungaji wa kweli, mashahidi wa harusi wa kweli. Umeona vizuri? Eh, na tumefuata taratibu zote. Maha, mahari ulitoa? Yeah, mahari kiasi gani? Ah, nisingependa kuzungumza hilo. Yeah, nisingependa kutokea zamani tunafunga ndoa ndicho kwa nauliza, lakini kila kitu kina muda wake. Nani alipokea mahari? ah, hilo swali inabidi sasa kutana na mshenga. Mimi nilimtuma mshenga <laughs> yeah. Sawa. Na mpaka sasa hivi kila kitu ambacho kimetokea na kila kitu ambacho kinaendelea, una wewe unafikiria kitu gani? Ah, mimi nafikiria tu hata kama tumetengana au sio, peace iwepo. Unajua bro, mimi na wewe hata kwenye mahusiano ya kirafiki ya kawaida tukigombana Haitaki niongee maneno mengi sana kwa sababu ni ugomvi ndio umetutenganisha, si ndio? Lakini kabla ugomvi kuna mazuri yalifanyika. Kwa nisifikirie mabaya yako sana, nifikirie na mazuri sana, afu nifikirie na kesho. Kesho kuna maisha baada ya leo. Na kesho yako, kinywa chako na akili yako ndio vinajenga leo. Yaani wewe unaweza kaijenga kesho yako wewe kupitia kinywa chako na akili yako na moyo wako. Kwa hiyo anaweza kaongea maneno mengi sana akajikuta na yaribu kesho yake uliposikia au ulipopata taarifa au ulipo, ni lini kwanza uligundua kwamba yule ana miaka 38? Mimi sijai kugundua yule ana miaka 38. Nimesikia tu mitandaoni anasema ni ana miaka 38 na kwa kweli mke wangu anajitahidi kuwaaminisha Watanzania kwa vitu vingi. Maana nimeona bima makeup yamekuwa ni mengi mawigi ili watu waamini ana umri mdogo lakini kiukweli asipendi kuongea, asipendi kuongea uongo. Yule ana miaka 49 na mwezi wa pili amefunga miaka hamsini na hata kwenye sherehe ya happy birthday yake umeona aliongea ametimiza miaka hamsini umeona. Kwa hiyo aongee ukweli tu. Bro, nikwambie kitu. Kwenye maisha ili uwe na amani ya moyo inabidi uwe ni mtu ambaye kusimama kwenye ukweli. Yeah, hata kama ule ukweli utakuletea madhara, lakini simama kwenye ukweli tu. Utakuletea madhara leo, kesho utakuletea faida, na kama faida zake kuzipata hapa duniani, kwa Mungu utazikuta tu. Kuna kuna voice ambayo alitoa mm. iliyokuwa inaonesha anawasiliana na baba yako mzazi, umeisikia? Ah, nilisikia nilisikia hilo swala lakini <laughs> mimi kama waliwasiliana na baba basi walikuwa na mawasiliano ya kisirisiri, lakini mimi kwa kumbukumbu zangu baba yangu anamchukia sana Juliet na hajawahi kuwasiliana naye. Sio anaelewa vizuri. E, hajawahi kuwasiliana naye na baba yangu anamchukia sana Juliet. Alafu haya mambo ya voice voice haya bro, wewe anatokea sana. Ah, kuna watu ni wataalamu sana kutengeneza voice. Unaona kwa mfano nani huyu huyu msanii gani? Steve Nyalele. Si ndio hivyo? au kuna yule JK comedian unamfahamu yule anapenda kuigiza sauti za Kikwete. Yule anaweza kuigizia sauti yoyote au tuache na tuachane na watu Shekishki unamfahamu. Ilikuwa ni mwaka jana, mwaka jana, mwaka juzi. Kuna watu walitengeneza sauti wakaongea vitu ambavyo si sahihi kupitia yeye. Ulifuatilia ile sakata lile na kuna baadhi ya watu waliamini ile sauti ni ya kweli. Kwa hiyo masuala ya sauti, mimi nilivyosikia nilicheka. <laughs> nilicheka nikasema kama baba baba yangu anashindwa kuwasiliana na mimi mtoto wake si ndio hivyo anaweza kuwasiliana na mtu ambaye ndio kisababishi cha ugomvi jibu ni hapana kwa hiyo mimi ombi langu au nachoweza kumshauri kwa sababu simlazimishi kama ataamua endelee kuongea uongo ni yeye lakini najua uongo una faida ila mimi ningependa kumshauri mke wangu kwamba asimame kwenye ukweli aongee ukweli pia awe na amani kwenye moyo wake e, ile mihehemko aipunguze. Baada ya kuvunjika au baada ya wewe kumfumania wewe Bi Juliet, baba yako, mama yako, ndugu zako ambao ulidai kuwa walikutenga wana, wana, wanafanya au wamefanya kitu gani juu yako mpaka hivi sasa? Nini ambacho kiliendelea au ambacho kinaendelea? Ah, kwa mara ya kwanza nakumbuka nilikuwa kwenye interview yenu eh? na nilipokupa nafasi ya kuongea na baba yako ukasema kuna vitu private na ukutaka kuongea naye live. Tunatamani kujua nini ambacho kiliendelea. <laughs> ah, babangu niliongea naye baada ya pale tulikaa kaa muda kidogo, baadaye wenyewe kwa na taratibu zao nazifanya huko nyumbani za kusana na mimi. Walivyomaliza baba yangu alinitafuta, namshukuru sana na nampenda baba yangu, aliniambia tumekusamehe au sio? Na tunakushauri, tunaona huyu mama anaendelea kuongea kwenye vyombo vya habari, kaa kimya mtoto wetu, kaa kimya, uliteleza. Kama uliteleza, unasimama, umesimama upya tena, umejipangusa uchafu, anatakiwa uendelee na safari yako. Umeona? Kwa alichonishauri kwa sababu niliongea na baba nikamwambia baba, sasa naandaa safari ya kuja huko nyumbani kwa ajili ya kuomba msamaha kwa nyie na ndugu wote wa kiukoo na kama kuna taratibu za basi zinatakiwa zi, zi, zifanyike zifanyike, au za kidini zifanyike. Unaona vizuri. Kitu pekee ambacho baba aliniambia aliniambia taratibu za kimila au nini haina nguvu kama msamaha unaotoka ndani ya moyo, si Hivyo sisi tumekusamehe kutoka ndani ya moyo, utakuja mtoto wetu na tutaku, tutakukaribisha tutakupokea kimila, kidini, umeona vizuri, ila umepoteza kila kitu hauwezi kuhangaika kutafuta nauli ukaja huku nyumbani, si ndio hivyo? Hali ya kuwa Dar es Salaam ambao unisemea kwa kutafuta maisha, umeacha huna hata chumba, huna hata godoro, huna chochote, si ndio hivyo? Alafu baadaye ukitaka kurudi uende kuanza upya, hapana. Jipange. Eh? Hakikisha una chumba chako. Eh, una hata godoro ndani la kujihifadhia. Unaona vizuri bro? Ndio uje huku tufanye taratibu zote tukubariki urudi tena Dar es Salaam unajua nikienda Dar es Salaam kuna sehemu nafikia, sio kwa marafiki tena. Yeah. Baada ya hilo tukio kutokea hivi, kwa mujibu wa, wa maelezo Bi Juliet yeah. akidai kuwa ile ilikuwa ni kiki, umewahi kuishi naye kiunyumba kama mke wako kabisa moja kwa moja? Bro, sio nimewahi kuishi naye kama kama mke wangu, yule ni mke wangu mm. na nimekaa naye mwaka moja na nusu bila ndoa baadaye tukafunga ndoa mm. na ndoa yetu ina miezi sita sasa hivi mm. kwa sababu tumefunga ndoa mwezi wa kumi na mbili Umeona vizuri? Kwa so uniuliza kwamba eti yule umewahi kuishi naye kama a, a, ah, ah, yule ni mke wangu. Wewe umeoa? Una mke? Mimi sitaki kujibu hilo swali. <laughs> Kama ungenijibu una mke ningekwambia unavyoishi na mke wako ndio nilivyokuwa naishi mimi na mke wangu Bi Juliet. Mm. Yeah kwa ambavyo ulivyokuwa unaishi na, na mkeo Bi Juliet kwa hivyo ambavyo vilivyokuwepo. Baadaye tukapata tetesi na we mwenyewe ukathibitisha ukasema kama ni mjamzito tutaona na kama sio tutaona vile vile, lakini ukazungumza kauli moja kwamba hautaki mwili wake upate kashikashi kutokana na, na hali yake ya kipindi kile, unakumbuka cha, cha, cha bado hatujatengana hapo Mm, nakumbuka kipindi hicho ambacho bado hamjatengana, maelezo yako yalikuwa yanaashiria moja kwa moja Bi Juliet ni mjamzito, kweli au si kweli? Ni kweli. Mpaka mnatengana, ujauzito ulikuwepo bado, ulikuwa haupo? Ah, kipindi tunatengana ujauzito ulikuwepo mm. Eh, lakini sina taarifa yoyote mpaka dakika hii kinachoendelea kwa Juliet ni kitu gani na, na kama hauna taarifa yoyote, wakati mlipokuwa mnatengana alikuwa na ujauzito wenye umri gani? Miezi miwili. Kama ujauzito ulikuwa na miezi miwili, umeishi naye mume na mke, pika, pakua, lala, amka. Baada ya kuachana naye, umeshafanya taratibu za kucheki afya yako? Eh, <laughs> ndio kikao cha kwanza hicho, na hata kabla tujafanya hatujaachana tulicheki tena nani tulicheki mimi na yeye utaratibu, kwa sababu ah, alienda kupima ujauzito afu kule kisheria kumbe sasa hivi kwamba mama akiwa na ujauzito lazima baba awepo mpime magonjwa. Tukapima wazima na nilivyoachana naye nikajikuta niko vizuri tu. Labda labda vile nilivyokuwa nimekonda sana ndio unaweza kawa na hisi labda nilikuwa na matatizo hapana. <laughs> ilikuwa nilikonda kwa ajili ya matatizo ya kindoa tu. Lakini sasa hivi unaanza kuwa vizuri umesha umeshapata pa kusimamia au inakuwaje? yani kupata pa kusimamia kivipi? yani pengine kuna taratibu zingine au vipi kuna hivyo au bado ndo upo kwa marafiki una haso? Ah, mimi niko kwa marafiki na haso, na kama unavyojua nimepoteza kila kitu kwenye maisha yangu na nimetoka kwenye matatizo ya kindoa. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana tia kalaka niingie tena kwenye mambo ya ndoa. Ah, yani, ah, kwanza nirejeshe kilichopotea nikisharejesha kilichopotea. Kwanza namshukuru Mungu nimerejesha amani kwenye kwa ndugu zangu. Yeah. Pili nirejeshe kilichopotea angalau hata niwe na room yangu. Eh, hata na godoro kidogo. Umeona pili hayo mambo mengine tena ya mahusiano. Mwenyezi Mungu atakaponiambia niingie kwenye mahusiano nitaingia. Na Mwenyezi Mungu akikurudisha kwa Bi Juliet unarudi sidhani na sijui, lakini Mungu mpaka anatokea yote ni Mungu ananionyesha, si hivyo? Kwa kama Mungu amenionyesha, sidhani kama Mungu anaweza kanirudisha nilipotoka, lakini yeye ndo mfalme wa falme, yeye ndo Mungu wa kila kitu, na yeye ndo anajua la, leo, kesho na lijalo, si hivyo? Kwa sifa na utukufu na kila kitu namwachia yeye akirudi leo akiomba msamaha na akihitaji maisha yaendelee. Ndoa za Kikristo huwa hazivunjiki. Wewe ukisema ndoa yako imevunjika, mimi nitakuuliza taratibu zipi zilizofanyika za ndoa yako kuvunjika moja kwa moja na ukathibitisha, kwa sababu zinatakiwa zianzie kama ni kanisani, na mwisho wa siku uliongea kauli moja ambayo ina ukweli ndani yake kwamba ndoa ni jambo la, la kidini kubwa, lakini pia serikali inatambua, na ndio maana vyeti vyote vya ndoa vina namba yeah. na zile namba hata kama ndo imefungiwa wapi na wapi inatambulika. Na namba inakuwa ni ile ile tu haifanani na ch, namba ya cheti kingine. Na namba inakuwa haifanani na cheti kingine. Na nilikuuliza nyuma hapo kwenye wakati tuna tukiwa kwenye hii interview kuhusiana na cheti chako cha ndoa ukasema utafuta taratibu za kikanisa. Umeshawaomba cheti kingine? Ya, nimeongea naye na baba mchungaji ndo kama nilivyokuambia mara ya kwanza kwamba mimi siwezi kukurupuka nikaenda tu ah, baba mchungaji ah, imetokea matatizo na mke wangu, umeona mke wangu akachoma cheti cha ndoa, yeye anasema ni kiki, mimi nasema ni ndoa ya kweli mtandaoni. Kwa hiyo ili nithibitishie watu, naomba cheti cha ndoa nikawaonyesha. Ah, inakuwa sio utaratibu mzuri. Mimi na heshima, afu mimi najielewa. Kwa kama mimi najielewa pia na heshima, kwa unapoenda sehemu za kiheshima, unajua hizo ni sehemu za Mwenyezi Mungu. Uwezi kutoka kwako kifua wazi kwenda kwa mchungaji, nipe cheti cha ndoa. Hapana, kuna utaratibu wake pale. Na mchungaji mwenyewe aliniambia kabisa kwamba cha kwanza na harani kwa nini mmeenda kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kuweka ndoa yenu hadharani, si ndio hivyo? Kabla yetu sisi, hicho ni cha kwanza. Cha pili, sihitaji wewe uongee chochote, umeona na usubiri tufate taratibu za kikanisa na taratibu za kibiblia. Kwa hiyo zile habari za kuvunjika kwa ndoa kabisa, sijui nini, mambo ya cheti, nasubiri taratibu za kikanisa na taratibu za ki za kibiblia. Lakini hapo hapo tukija, ndoa haivunjiki isipokuwa kifo ndo kinawatenganisha, si ndio hivyo? Ila endapo mmoja kati ya wanandoa akimfumania mwenzake akifanya uzinzi, si ndio hivyo? Na akiwa na mashahidi wakishuhudia. Unaona vizuri bro? Nielewe kwa makini Kevin, hapo nakupeleka kwenye dini ndani ndani. Akishuhudia lolote lile linaweza likatokea, na ndio maana mimi mpaka dakika nasubiri utaratibu wa mchungaji na kanisa na kibiblia pia vile vile. Cheti cha ndoa hauna, unasubiri taratibu ili uweze kupata cheti kingine, ni sawa. Namba ya cheti chako unaifahamu? Sikumbuki kwa sababu namba pale ziko nyingi nyingi, umeona, na mimi sikujua kwamba eti itatokeaga siku nikagombana na mke wangu, si ndio hivyo? Ikafikia e, hata tukafikia huko tulipofika, afu nikaulizwa habari za namba, lakini ah, nafuata utaratibu wote umeona kama nilivyokuambia awali kwamba nafuata taratibu za kanisa naamini cheti changu ndakipata na ukikipata tutaomba kukiona kwa Watanzania kwa sababu ni kitu cha muhimu sana. Kile ndo kinailinda ndoa yako pia. Ya, lazima niwaonyeshe Watanzania kutokana kwamba wanasimama na mimi bega kwa bega. Kwa hiyo sitaki kuwaangusha kwa kitu chochote. Nikikipata tawaonyesha Watanzania wataona. Sababu ndo ndugu zangu wa Tanzania. Umedai kwamba uliwahi kumfumania mkeo mara tatu, hiyo ya mwisho ilikuwa mara tatu ulisema, na kama hivyo ndivyo uliwahi kubahatika kujua majina ya wale watu ambao pengine umemfumania? Kama kuna moja nakumbuka leo kusema ya message ilikuwa imeseviwa nani, kama ulibahatika kujua majina ya wale ambao ulikuwa ukifumania meseji zao na kufumania live na vitu vingine kama hivyo? Mm, nakumbuka nilipomfumania mara ya kwanza uh, nilimfumania guest na niloji muona vizuri, lakini sikubatika kumuona yule mwanaume e, hata sura yake hata jina lake simfahamu. Mara pili ilikuja meseji ambayo ina namba tu, haijaseviwa jina kwa kuhusiana na majina. Mara ya tatu, mara ya tatu yule jamaa ndo nilimuona, au sio? Lakini jina lake si, si, simfahamu. Kuna huyu mtu anaitwa Mshuza Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Umewahi kumsikia? Ah, niwe mkweli kwamba jana kuna interview mlifanya na Juliet eh? Ndo nilisikia mshuza nikasikia mnaongeana mpaka kwenye simu, nikawa nasikia anacheka tu, lakini simfahamu. Siku ambayo aliyokutumia fedha ili ukafanye kazi zako na kukuescort unaikumbuka? Nani kunitumia fedha? Mshuza. Sasa ndatumwaje fedha na mtu ambaye simfahamu kaka, simfa, sije kumuona. Ndio kwanza nimesikia jana jina, nikasikia na habari zake sijui za uchumi, lakini simfahamu. Sasa siku ya kwanza nitumia fedha, fedha za nini sasa? Za kusapoti harakati zako? Ami, harakati zangu nilikuwa harakati, harakati zangu za mziki nilikuwa nafanya kwa kutumia pesa za biashara ambazo tulikuwa nafanya na mke wangu. Sikuwahi kusapotiwa na, na, na, na mtu sikuwahi. Unamkumbuka mtu ambaye aliwahi kukupa kuwapa lift kuwapeleka kwenye kwenye kazi zenu kupitia gari yake na mtu huyo alikuwa ni mtu mzima kidogo? Sijai kupewa lift nikapewa kwenye show hata siku moja, ila mara nyingi tukwenda kwenye show tulikuwa tunatumia, kwa sababu kwenye show tulikuwa tunatumia nauli, si ndio hivyo? Tulikuwa tunaulizwa mnataka mnatumia usafiri gani, kama mnatumia usafiri wenu tuwape mafuta, si ndio hivyo? Kama hamtutumia usafiri wenu tuwakodishie gari ama mtumie nini uba uba au nini hawa e, kampuni nyingine ya, usafiri, ya, ya kusafiria nini mm. e, umeona kwa maana kitu kwa tunatumia uba ulikuwa unajisikiaje kuwa kwenye mahusiano kama unavyodai ya ndoa na mwanamke ambaye ana mpenzi mwingine wa nje uh, unajua sikuwahi kujua kama ana mpenzi wa nje mpaka pale nilipoanza kumfumania ndio nikajua labda na mpenzi wa nje, umeona. Lakini huwezi kujisikia vizuri, lazima utajisikia vibaya kwa mwanaume yote duniani. Na taarifa zaidi zinadai kuwa huyo mwanamke huyo um, mwanaume ambaye alikuwa na huyu mwanamke Bi Juliet amekuwa naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu tu wa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Na mahusiano hayo ya kimapenzi na wewe katika kipindi hicho ambacho unadai kwamba ulikuwa kwenye mahusiano naye. Ni kitu gani kilikuwa kinakufanya kina wewe uweze kuwa mvumilivu, uweze kuyaona pengine hayo na kuyanyamazia? Huyo mshuza kwanza mimi simfahamu. Yaani bora kwenye unaona kwenye interview ya jana kama angeonekana akiongea ndo ningejua labda labda ni yule alikuja naye kwenye gari wa ugomvi wa mwisho, si ndo nilimshuhudia. Labda ndo ningejua ndo yule ama sio yule. Umeona? Lakini mimi simfahamu. Kwa hiyo si, si, si, si, yani siwezi kuongea chochote hapo yeah. Kwa sababu naweza nikasema ndo yule kumbe so yeye, ndio hivyo au naweza nikasema hivi kumbe ni vile, na mimi sipendagi kushuhudia uongo. Kwa jambo ambalo sina uhakika nalo, nasema sina uhakika nalo, lakini siku akiongea akionekana sura ndo nitaangalia nitaangalia, da, ina maana huyu ndo yule mwanaume alikuja na gari siku ile nyumbani ya ugomvi wa mwisho mpaka tunaachana. Na kama ndio yule na ndio amesema alikuwa naye mwaka mmoja na nusu, basi inawezekana mke wangu alikuwa anachepuka pasipo mimi kujua. Ila ana taratibu za kutaka kumtolea mahari. <laughs> ah, amtolee mahari amoe. Sijui, ila mimi ninachoangalia nafuata taratibu za dini na kanisa na Biblia kwamba ndoa ya Kikristo inatakaje, kwa sababu mimi najua yule Juliet nilifunga naye ndoa kweli na ni mke wangu, umeona. Kuna subiri taratibu. Kwa ah, mambo yake ya uchumba na mambo ya ndoa anajua yeye. Na ndio maana nakwambia tokea awali kwamba anatumia nguvu nyingi sana katika kuongea vitu ambavyo sio vya kweli ili mradi tu waaminishe Watanzania kwamba ilikuwa ni kiki na na, na, na ndio maana mimi na, na, napenda kuambia kwamba Watanzania wana akili na wanapenda kusimama kwenye ukweli. Ongea tu ukweli, umba msamaha kwa Watanzania. Hata mimi mimi naweza mimi akiniomba msamaha na msamaha. Unajua kwa mfano Kevin Sha wewe hapo unaweza ukagombana na mtu. Umeona? Lakini simegombana na mtu, ukawa na hasira sana, utaki hata kumuona. Au sio? Lakini baadaye mkafikia hatua ukamua msamehe bure au sio? Lakini ile tukio bado unalikumbuka. Unalikumbuka na liko moyoni mwako, lakini ukamsamehe bure. Umeona vizuri? Kwa na mimi kumsamehe Bi Juliet ni kitu cha kawaida, naweza nikamsamehe au sio, ili kutengeneza ufri ndani ya moyo wangu, nisikie na kitu moyoni mwangu, lakini ule umoja ule ndio haupo. Kwa namna ambavyo umeongea na kila kitu na maelezo ya Bi Juliet, anadai kwamba ili ukweli ufahamike mbivu ni zipi na mbichi ni zipi, ni lazima wewe pamoja na mchungaji na Bi Juliet na mashahidi wote kwa pamoja mkutane na jambo hili lifanyike na iwafikie Watanzania. Tutaweza kupima na Watanzania wenyewe kwa akili zao timamu wataweza kupima na kugundua ukweli uko wapi, nani mkweli na nani muongo. Utakuwa tayari kukutana na Bi Juliet na kulifanikisha hilo? <laughs> cha kwanza yani hilo swala bro, mimi natamani litokea hata kesho. Mm. Eh, kwa sababu tukikutana wote naamini ukweli utajulikana kwa, kabisa kwamba mkweli ni nani na mwongo ni nani, na hata kwa fikra zangu mm. aliongea tu, nafikiri yeye mwenyewe hawezi kukubali, lakini mimi mm. hata kesho tukutane, kwa sababu mchungaji si wa kweli hawezi kuongea uongo. Mm. Umeona? Mm. Naamini kwenye kikao hicho, au sio? hata kuja yule mchungaji aliyepangwa akapigiwa simu, sio hivyo? Atakuja mchungaji mwenyewe aliyefungisha ndoa. Kwa ataongea ukweli, au sio? Na wale ma, mashahidi wataongea tu ukweli, kwa sababu inawezekana eh, siku zile walikuwa wanaongea uongo kutokana na kwamba mchungaji hayupo wala mie sipo, wako na mtu aliyowapanga tu, ongeeni hivyo, ongeeni hivyo. Kwa tungekutana pamoja, ingekuwa ni kitu kizuri zaidi swali moja ili hapa linanitatiza mm. linanichanganya na mimi hata kwa wewe ambaye unatazama linaweza likawa lina linakuacha hewani hivi una unapoongea au unapojibu kuhusiana na Bi Juliet unajibu kwamba kuhusu swala la mke wangu wakati mwingine la aliyekuwa mke wangu sasa tusimame na lipi tusimame na mke wako au tusimame na aliyekuwa mke wako ah unajua bro nikukumbushe kitu kimoja kwamba tulikaa mwaka mmoja na nusu, hatujafunga ndoa lakini tulikuwa tunaishi kama mme na mke tunaitana mke na mme, tukaja tukafunga ndoa tukakaa miezi sita na ndoa yetu tokea imeingia migogoro hata wiki mbili au mwezi hakuna, si ndio hivyo? Kwa hiyo sometimes bado na zile fikra za kiundoa ndoa, bado naishi yale maisha ya kiundoa kifikra sometimes. Ndio maana wakati mwingine nakuwa ni vigumu sana kusema labda Juliet, najikuta nasema mke wangu ama aliyekuwa mke wangu, kwa sababu bado ile picha iko kwenye akili na kwenye moyo wangu pia, na ukizingatia mke wangu nilimpenda sana. Imagine nilikubali kugombana ndugu zangu na wazazi wangu. Imagine nilikubali na miaka na umri mdogo, miaka ishirini na moja, si ndio hivyo? Sikujali kudhalilika, sikujali dunia kunishangaa au mtu mmoja mmoja kunishangaa. Nilimpenda akiwa na miaka 49 na mpaka kafunga miaka hamsini niko naye. Kwao nilimpenda sana na nilimpenda sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya maisha ya kindoa ndoa na ya kiupendo, kusema na ukweli, mimi naongea ukweli kutoka ndani ya moyo, bado yananitesa kwenye fikra. Ndio maana wakati mwingine nakuwa nasema mke wangu, nikijishtukia sana nasema aliyekuwa mke wangu. Yeah. Tusimame na lipi kati ya hivyo? Ah, wewe ungependa tusimame na lipi? Wewe ndio ambaye unatuchanganya sisi, alafu tuambie sisi tusimame na lipi. Wewe ndio unayejua unaposema mke wako na aliyekuwa mke wako, Tusimame na lipi? Tusimame na aliyekuwa mke wangu kwa sababu tumetengana. Mm. Yeah. Kwani taratibu zimekamilika kukamilisha kuitwa aliyekuwa mke wako? Mm, nikwambie kitu bro. Mm. Ah. Wewe ukipata mkasa wa kuiba, si ndio hivyo? Hmm. Ukiwa unasubiri hukumu, wewe unaitwa mwizi. Hmm. Lakini hukumu inapotoka hmm. ndio inafahamika kama wewe sio mwizi au ni mwizi. Kwa taratibu za kanisa zikisha toka nikusahihishe kidogo, ukiwa umepata mkasa wa kuiba ukikamatwa uitwi mwizi, unaitwa mtuhumiwa wa kosa la wizi sio mwizi. Utakapobainika na kuthibitika kwamba kweli uliiba ndo unakuwa mwizi. Umeelewa? Eh? Hapo tumemaliza katika engo hiyo. Tunarudi huku mwisho kabisa. Maisha ya IZ yanaendeleaje kwa sasa? Mm, maisha ya Izzy kwa sasa hivi yamekuwa ni maisha changamoto kiukweli. Si nisijisifie kwa vitu ambavyo sina, si ndio hivyo? Uh, sina kazi na ukiwa huna kazi na maana unakuwa huna uwezo wa kumudu maisha yako. Pia vile vile hata sehemu ya kukaa inakuwa ni tabu. Bado naishi kwa rafiki yangu, lakini naamini Mwenyezi Mungu atabariki. Yeah. Katika haya yote kosa gani kubwa ambalo Izzy amelifanya na unaona kabisa ili kweli ni kosa ambalo lilifanya? kabla, baada na mpaka sasa. Mm -hmm. Mimi na bro, mimi ni mtu ambaye napenda kuongea ukweli napokosea na napopatia, si ndio hivyo? Kosa ambalo mimi nililofanya, unajua mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuongea kwenye vyombo vya habari kwamba nimeachana na mke wangu na kuongea makosa pale yalisababisha niachane na mke wangu, si ndio hivyo? Baada ya kumtafuta mshenga na sikufanikiwa sikufanikiwa kumpata na nilikuwa bado sijafanya communication na mchungaji kosa kubwa ndo nilolifanya ndo hilo, na naomba hata Watanzania wanisamee, wanisamee sana yeah. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo ningezifuata ndo nikaongea, lakini asila nijikuta naongea kwenye vyombo vya habari kwamba nimeachana na mke wangu kwa moja mbili tatu, na sikuwa na nia mbaya, lakini ningeni kwa sababu si, sisi bro eh, tulikuwa tunafuatiliwa na watu wengi sana maisha yetu, na kuna watu walikuwa wanajifunza vitu vingi kupitia sisi. Alafu pia vile vile niliongea ili nimwangalie mke wangu, je, ataliact vipi? Umeona, atakuja kuniomba msamaha vipi? Lakini akaendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo hilo ndio kosa naloliona nimelolifanya. Anadai kwamba kutokana na hiki ambacho unakifanya mm anafanya taratibu za kukufungulia mashtaka. Unadhani unaweza ukachomoka katika kesi ya kumchafua yeye aliyekuwa umeshatambua kwamba wewe ndio wa kwanza kusema kwamba kusema mitandaoni kilichotokea na kila kitu kuhusu kumfumania na kila kitu, akikufungulia kesi, unadhani utachomoka katika hilo? Ah, labda nikuambie ni, ni kitu kimoja bro. Wewe Kevin Shaw ni mtu mzima na mpaka dakika hii wanaotazama media yako ni watu wazima na wana akili timamu, sio hivyo? Kwa kuna baadhi ya vitu sipendi kuvijibu kitoto, umeona? Iko hivi bro, kimaisha ya kawaida, mimi na mke wangu kuonekana tuko mahakamani, sijui huyu ni hivi, huyu ni hivi, mimi niwe nakosa au yeye awe anakosa, sio jambo zuri, ni jambo baya, ila umeona, kiupande mwingine akienda mahakamani ndio itajulikana kama ilikuwa ni ndoa ya kweli ama ilikuwa ni kiki kwa sababu mimi yeye atakuja na, na ushahidi wake kama anavyodai ni kiki ni kiki hivi na hivi, au sio? Na mimi nitakuja nitasimamia hii ilikuwa ni ndoa ya kweli na ushahidi wangu mimi. Kwa mahakama itaamua kwamba nani yuko sahihi, na mahakama ikiamua kila mtu atamu, ata, atajua e, na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya haki. Unafikiri ni kitu gani kitakupa wewe haki? Ni ndoa, ni, ni ndoa ya, ya, ya, ya kweli, kwa sababu nikwambie kitu bro, mchungaji hajaongea chochote au sio? Hajaongea chochote kile. Kwa mimi ninavyofikiri mimi, ili swali kifikia mahakamani, mchungaji hataki asitake, ni lazima aitwe na ahojiwe na aongee ukweli. Na mchungaji wangu mimi namwamini. So ile mchungaji aliyepigiwa simu kuna chombo fulani vya kupangwa. Mchungaji aliyefungisha hii ndoa namwamini mchungaji wa Mwenyezi Mungu na lazima ataongea ukweli. Na akishaongea ukweli mchungaji, mimi lazima ndashinda kesi. Yeah, kwa sababu hataongea kwa maneno tu. Ataongea hata kwa uthibitisho. Yeah. Kwa sababu alifungisha ndoa. Si ndio hivyo? Na yeye ni mchungaji wa kweli na mashahidi ni wa kweli. Umeona? Na ndoa ilifuata taratibu zote. Umeona? Na vyeti tulipewa. Sema ndio changamoto zilizotokea kama nilivyosema, si ndio hivyo? Kwa mchungaji akija mahakamani ataongea ukweli. Yeah. Kwa hiyo kwa upande mwingine kibinadamu sio kitu kizuri yani wewe na mke wako eti muonekane mko mahakamani hivi na hivyo unajua zile. Lakini kiupande mwingine itakuwa vizuri zaidi kwa sababu itajulikana nani sahihi na nani ambaye sio sahihi. Kwa mujibu wa maelezo yako, kama Mungu akipenda kile ulichokisema kikawa ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu atapitisha, sawa? Ina maana iwe iwavyo, yule atakuwa mzazi mwenzio. Unamwambia nini juu ya future ambayo mlikuwa mmeiandaa juu yenu na juu ya watoto wenu ambao wangekuja, lakini sasa hivi ilipofikia kwa mtoto mmoja ajaye yani ujauzito huu? Uh, ah, kwanza kama bado ujauzito upo, ndio hivyo, ningependa kumwambia amegombana na mimi, ajagombana na kiumbe, akitunze vizuri, azae, mwana vizuri bro. Mwisho wa siku mtoto atafanywa taratibu zote, atakuwa atatusaidia baadaye uzeni kwa sababu akiwa mkubwa hata kama atapandikizwa maneno gani, lakini kuna watu ambao wanajua ukweli wa sakata lote, watamwambia tu bwana, babako ni moja mbili tatu, moja mbili tatu. Kwa mtoto mwenyewe ndo atabaki atafanya maamuzi kwamba niishi vipi na baba, niishi vipi na mama. Yeah, kwa hiyo cha kumwambia ni kwamba asiwe mtu wa mihehemko sana. Ukiwa mtu wa mihehemko, kuna wakati utakuwa unatumia nguvu nyingi sana katika kuwaaminisha watu uongo kuwa ukweli. Umeona? Afu hao watu ambao unataka kuwaaminisha wewe wana akili timamu, wanajua ukweli na uongo. Wakati haya yote yanatokea, swali gani ambalo umekuwa ukijiuliza bila majibu? Mm, swali ambalo nilikuwa najiuliza bila majibu ni kwamba kwa nini kabla ya ndoa tulikuwa tuna amani? Ah, kutokea yote. Afu tuliofunga ndoa akatokea yote. Ya, ndio swali ambalo si si paka dakika sijapata jibu. Huwa nakaa peke yangu nawaza, naishia kulala. Kwa mujibu wa maelezo yako, kwa muda ambao umekuwa kimya, umedai kwamba ni, ni maelezo na maagizo kutoka kwa mchungaji wako lakini pia kuna baadhi ya taarifa ambazo mimi nimezipata kwa kipindi hiki hiki ambacho umekuwa ukifuatisha hayo maagizo. Umekuwa pia mtu ambaye uonekane na umekuwa ukishinda studio, na inasemekana unaandaa wimbo wa kujibu kile ambacho anafanya Bi Juliet. Ni kweli kwanza au sio kweli? Ah, hizo taarifa umezipata wapi? Cha kwanza mimi sio mtu wa kushinda studio sana, tukiwa nilipopata matatizo ni mtu ambaye anakaa nyumbani na kwa nafikiria the way jinsi nifanyaje nirudi katika hali yangu. Isipokuwa tu unasikia kaka, ni kwamba mimi na talent kubwa na kipaji kikubwa cha muziki au mwana muziki kwa ndani yangu. Kwa wakati mwingine mimi naweza nikakaa kimya, lakini kipaji changu kikaja kikaongea. Umeona? Na kipaji kikiongea ndio kinakuja kwenye muziki wenyewe. eh afu kitu kingine kuna media kubwa hapa nchini ilinipigia simu, nafikiri ni media ya kwanza kwa ukubwa, umeona. Wakaniambia Izi, tunajua kimechokukuta na tunafahamu maisha unayoishi sasa hivi kwamba ni maisha ambayo ni, ni magumu na sisi hatuna uwezo kukupatia sijui pesa sijui achukue ah, laki sijui elfu ishirini hapana. Nenda kaandae wimbo wako, umeona, ulete tuufanyie promotion sisi wenyewe kwenye media yetu, tuucheze sana. Inawezekana ndio ikawa mkombozi wa maisha yako. E, ndo nikaingia studio nikafanya wimbo unaitwa Nitapona. Umeona, na nimeuachia leo mchana na unaendelea kufanya vizuri YouTube huko. Kwa hiyo hata wewe mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi Tik TV unaweza kaenda YouTube ukaandika IZ Kitenge, IZ e, e Kitenge, Nitapona, ikaja wimbo ukasikiliza ukafurahi ukaenjoy. Kumbe kumbe ni kweli umeandika wimbo kumjibu Bi Juliet. Sijamjibu Bi Juliet ila moyo wangu umeongea tu kwamba nitapona maumivu nilionao ndani ya moyo. Maumivu hayo ambayo yamesababishwa na ah, ah kiukweli eh, hamna cha kuficha, sio kweli. Yamesababishwa na tukio zima la mimi na mke wangu. Yeah. Wewe na Bi Juliet mke wako. <laughs> Unaonekana bado unampenda sana. Ah, nikisema nilikuwa simpendi mke wangu ndakuwa muongo na mnafiki. Na maana paka nafunga naye ndoa, mimi nampenda na yuko ndani ya moyo wangu sio naelewa vizuri bro. Sema ni mistake ilizotokea. Umeona? Mm. Eh, ndio zikasababisha mimi nayo kutengana kwa sababu mpaka saa mm, jioni ya saa kumi, saa kumi na moja tunaelewana vizuri kama mke na mume, si ndio hivyo? Lakini usiku wa saa mbili na nusu kuelekea saa ngapi huko tukagombana. Kwa hiyo tulikuwa tunapendana, ila ni matatizo yalikuja kutufanyaje, kututenganisha, na sina muda mrefu kama nilivyokuambia awali. Kwa hiyo kuna yale maisha bado yako ndani ya akili yangu, kwa hiyo ndio maana sometimes naongea vile. Vitu gani unavimisi zaidi kwake? Ah, vitu ninavyovimisi zaidi kwake ni kunishauri. Nakumbuka na kuna ushauri mmoja alikuwa anapenda kuniambia kwamba Aizi kuwa mtu wa kupambana sana. Sasa hivi kila mtu anasema ni Mario kutokana na kwamba naonekana mimi na kipato kuliko wewe, sio hivyo? E, au na umri mdogo kuliko mimi. Hata kama unapambana kwenye biashara zangu, lakini watu wanaamini wewe ni Mario, lakini endelea kupambana, usisikilize wenyewe, endelea kupambana, Mungu atakusaidia. Na akikusaidia, amenisaidia mimi, kwa sababu mimi na wewe ni mwili mmoja wapo ambao wanakuamini wewe, wapo ambao wanamwamini Bi Juliet. Kwa kuhitimisha, kila mmoja kwa nafasi yake, sema naye jambo juu ya hili ambalo linaendelea. Mm, mimi siwezi kusema na mtu yoyote niseme naye nini, isipokuwa tu ni kwamba bro, huwezi ku, ku, kumforce. Mimi siwezi kukuforce wewe uamini kama hichi ni kweli ama sio kweli, na mimi nachokiongea mimi ni kitu ambacho ni cha kweli. Kwa sihitaji kutumia ile power kubwa sana kwamba ni kweli, unaona pale ilikuwa hivi, unaona kule alifanya hivi. Ah, mm -mm. Mimi nime, umenihoji, nimejibu kama jinsi ulivyoniuliza. Kwa mtu akitazama akiamini kama ni kweli ni yeye, akiamini kama sio kweli ni yeye, ila nilichokiongea mimi kinatoka ndani ya moyo wangu na Mwenyezi Mungu ni shahidi wangu. Yeah. Sawa. Mpaka kufikia hapo tu, tuhitimishe kwa kitu hiki kimoja tu ni siku gani utakuwa tayari tumpate mchungaji tuwapate wasimamizi. Naamini Bi Juliet nitampata, mawasiliano yake ninayo, tuweze kufanya jambo la interview moja ya pamoja, ili tuweze kuyaweka haya mambo yote kuwa bayana vizuri, na kila mtu aweze kuelewa na kueleweka pia. Aa, ah, nikikwambia lini nitakuwa niko sahihi, nitakuwa mwongo pia. Umeona, mimi nipo bro, sina kazi nashinda nyuma, labda kwa kuwa nimeachia wimbo wangu wa nitapona, si ndio hivyo? Ina maana bado ndakuwa nazunguka labda kupeka kwenye media huko na huko na huko, lakini ukinipigia simu mimi nitakuwa niko tayari muda wote, kwa sababu natamani ukweli ufahamike. Unajua, tuache kuzungu, tuache kuchezea akili za Watanzania. Inabidi ifikie hatua Watanzania wajue ukweli kwamba Aizi ni muongo au Juliet muongo au Aizi ni mkweli au Juliet ni mkweli umeona like, au wote ni waongo au wote ni wakweli au wote ni waongo au wote ni wakweli kwa vile mi sihitaji nitumie nguvu sana katika kukuaminisha wewe ila mimi nakuambia kitu ambacho kipo na chenye usahihi ila ni wewe akili yako sasa kupima kwamba Aizi kaongea uongo ama Aizi kaongea kaongea ukweli umeona ila nachoambia tu Tanzania ni kwamba wamuombe Mwenyezi Mungu sana wakitaka ku, kuingia kwenye ndoa yeah Mungu awape mke ambaye ni mwema na sahihi kwenye maisha yao. Sawa sawa, mimi nikushukuru kwa yote hizi. Ni kweli, na kingine zaidi ni kwamba leo nimeachia wimbo wangu wa Nitapona, waende YouTube wakautazame, wasubscribe, wataenjoy, watafurahi, na wakitaka details zote waje kwenye akaunti yangu ya Instagram ya iz underscore kitenge iz ee underscore kitenge. Umeona, mwisho wa siku watapata burudani za kutosha.